andiqondi uba ikhona iklasi engenayo umntwana ogezayo okanye abantwana abagezayo ayidalwanga abantwana ngabantu wena abasileyo kwa ummo wabo ngeli xesha ndifunda nabanye abantwana emethini abanye aba basezidiskini kumele uba bazisebenzela bodwa ngoku uthi xa uhleli pha phantsi umntu endaweni uba enze lo msebenzi wakho because akawuthandi kwawona uvuba mntu amama akakwazi kwa uhlala aphole ufuna ukorhola abanye atswikile abanye ancokole nomnye ngokomnye ufuna uba bhizi uyaqona into endikhe ndiyibona inceda yinto yoba senze sure uba ikhona into endiyisebenzisayo apha eklasini yokukhuthaza abantu uba heyi ndiyakubona buyela emsebenzini wakho mhlawumbi ndithi uh, siyasebenza valiqhaka izitixo ndiva abantu abathethayo ndicela izitixo ebantwini aa ndicela uziphe kuqala because noba undithumela isitixo singavalwanga zipha kuqala qhaka qhaka qhaka qhaka thumela isitixo